वायुसेना की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान भारतीय सेना अलर्ट पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने मंगलवार तड़के पीओके के बालाकोट चकोती और मुजफ्फराबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकियों के कैंप तबाह किए हैं इसमें करीब 200 से 300 आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया है पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महसूद कुरैशी ने विदेश मंत्रालय में अहम बैठक बुलाई इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से की गई कार्यवाही पर विचार विमर्श किया गया है इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल वित्त मंत्री अरुण जेटली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ अहम बैठक हुई इसमें भारत की सभी सीमाओं पर अलर्ट रहने को कहा गया है साथ ही तीनों सेना प्रमुख को सतर्क रहने को कहा गया है इस कार्रवाई से बोखलाया पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में कदम जरूर उठाएगा वहीं भारतीय वायुसेना ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर स्थित एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है ऐसा पाकिस्तानी सेना की तरफ से होने वाली संभावित कार्रवाई के मद्देनजर किया गया है